barutwana re sa tšwela pele re bolela ka mothamo a kere ke swere tšeke ya ka šera e bona ka moka tšeke ye dira dilithara tše kae a re tsebe a kere ee Tšeke ye e ka re thuša jwang go hwetša methamo ya ditšhelo tše ka moka? Ke tšhetše meetse ka mo gare ga tšeke ya ka, ke re, Tšeke ya ka ke rile e dira dilithara tše kae? Lithara e tee. A ke re, Ke a go kgetha setšhelo se se tee godimo ga ditšhelo tše nne tše ke nang le tšona mo pele. A ke re, Re tlo bona gore lithara e tee ka mo e ka tla ya tlatša setšhelo se se tee mo khina. Ke kgethile lebotlelo la ka šedi. Re a le bona ka moka? Lebotlelo le ga re tsebe gore le dira dilithara tše kae ya kere. A re bone gore tšeke ya ka ya metse e tlo tlatša lithara ya ka na. lithara ya ka ya metse e tletše re sa ne metse a go šala o ra gore ye ya go feta ye nngwe kefe ya go tshwara metse a mantšhi ke tšeke ya rena a kere gane bjale o tšwela pele ke tlo kgetha o motee o tlo topa lithara ga ge ra mo tlaletša